夕日照る山もももい数ある中に松をい 山のふもとの裾模様谷の流れに散りゆくもみじにられて離れてよって て赤や黄色の色さまざまに見